Сим-симка, с вами Макасинка. Сегодня в очередной раз мы приехали в Макдональдс для того, чтобы купить миньона из серии «Гадкий я 3» для моей армии миньонов. я собирал еще с самой первой части «Гадкий я». У меня их 20 штук. Сейчас я расскажу, как их зовут и что они делают. Это Карл, он едет назад. Это Том. У него сзади есть такая кнопка, и он хлопает. Это тоже Том. Но, к сожалению, у него батарейки сели. Это Джерри. У него есть такой свисток, это у нас все. Он поет песню и играет на гитаре. Этот миньон у нас тоже ездит, его зовут Нобла. А, Это у нас все. Он танцует вот так. Это опять все. Только он вампир. Может так напугать. Это у нас Фин. А что он свистит? Правда, он уже не работает. самом деле я не знаю, кто это. Причесочка у него неважная. Это Стюарт. Итак, следующий это у нас такой же миньон, как этот. Это у нас Боб. Правда, у него крики разбились. Это у нас Тим. Зайцев не стреляет из банана. Он, наверное, рэпер. Это у нас Кевин. И самое последнее меню, это у нас наш приятель Стюр. Если вам понравилась эта коллекция, ставь лайк, подписывайтесь на канал, нажимай на колокольчик. И всем до встречи!